Aslam welcome to V O P S C S उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टू ईयर प्रोग्राम को फोर ईयर प्रोग्राम में किस तरीके से आप चेंज करवाएंगे ठीक है तो मेरा प्रोग्राम जो है वो बी एस सी है उसको मैं बी एस सी एस में किस तरीके से चेंज करवाऊँगा ठीक है तो उसके लिए आपसे सबसे पहले अपना एन एम एस खोलना है एन एम एस खोलने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे स्टूडेंट सर्विस में तो स्टूडेंट सर्विस में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका इंटरफेस ओपन होगा ठीक है तो यहाँ पर आप सबसे लास्ट में आ जाएंगे स्टेटिक प्रोग्राम कन्वर्जन ठीक है यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ प्रोग्राम शो हो रहा होगा ठीक है यहाँ पे जो है आपकी करंट डिग्री आपको शो हो रही होगी ठीक है क्योंकि मैं पहले वीडियो बनाई थी मेरे बी प्रोग्राम था वो वीडियो मुझसे मिसप्लेस हो गई है ठीक है तो इस वजह से मेरा ऑलरेडी प्रोग्राम चेंज हो गया तो यहाँ बी लिखा हुआ आ रहा है ठीक है तो वह इसका मैं प्रूफ में आपको यहाँ दिखाऊंगा नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक है तो अभी फ़िलहाल मैं जो है वो पी को बी एस में कन्वर्ट करके अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ ठीक है तो आप यहाँ देखें मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे जाकर प्रोग्राम सेलेक्ट करूँगा एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ठीक है यहाँ सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मेरा अभी फोर ईयर प्रोग्राम हो चुका है ठीक है मैंने एक्सेप्ट कर लिया इस वजह से मुझे अब वो पी एस शो नहीं हो रहा तो इस वजह से मैं मजबूर हूँ कि मैं टू ईयर प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा हूँ ठीक है ठीक है प्रोसीजर पूरा वही है सेम है तो सिलेक्ट स्टोरी में जाके मैं फर्स्ट करें मैं एसोसिएट डिग्री कंप्यूटर साइंस करना चाहता हूँ ठीक है तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा ठीक है तो यहाँ पर आगे आप क्या करेंगे अपना डिग्री प्रोग्राम चूज़ करेंगे जिसमें आपने अप्लाई कर लें और यहाँ पर आगे आगे आप सब प्रोग्राम चूज़ कर लेंगे ठीक है किस फील्ड के अंदर में करना है तो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपको जो आप डिग्री में चेंज कन्वर्जन करवाएंगे तो वहाँ पर सारे कोर्सेज सारे को जो एक्सेप्ट कर लेंगे ठीक है तो ये सारे कोर्सेज हैं जो वो एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पर आपको ऑलरेडी आइडिया हो जाएगा कि आप कौन से कौन से कोर्सेज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे हैं तो जहाँ पर जो कोर्सेज आपको शो हो रहे हैं तो उसका मतलब वो सारे एक्सेप्ट कर रहे होंगे मेरे यहाँ पे एक कोर्सेज शो नहीं हो रहा है सी एस चार्ज एक वजह ये है कि उसमें मेरा एफ है ठीक है तो बाकी सारे कोर्सेज शो हो रहे हैं ट्वेंटी वन में टोटल कोर्सेज है ठीक है दो मैं पढ़ चुका हूँ टू एट प्रोग्राम में ठीक है तो यहाँ पे जाके यहाँ पे आप करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बटन जो है हाईलाइटेड नहीं हुआ ठीक है थोड़ा सा लाडू का मतलब है कि कोर्स सिलेक्शन की डेट जो है वो खत्म हो चुकी है अगर आप यहाँ पे कैलेंडर में देखें अकेडमिक कैलेंडर में तो last date change of study programme किया है छब्बीस से पहले ठीक है तो मैंने छब्बीस पच्चीस चीज़ से पहले ही मैंने मतलब अप्लाई कर दिया था ठीक है तो ये वजह है कि यहाँ पर आने लगा लेकिन प्रोसीजर पूरा सेम है तो वो देख है सबमिट रिक्वेस्ट आप सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे ठीक है उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको तरीके से कुछ नया डालो वो दे देगा इसमें क्या लिखा हुआ है ठीक है तो इसमें लिखा होगा अब आपका प्रोग्राम ठीक है तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरा बी सी था तो मैंने बी एस सी एस में चेंज किया तो ठीक है तो जिसमें चेंज किया उसका प्रोग्राम में लिखा हुआ है B F A computer science ठीक है तो मैंने बी एस सी से बी एस सी एस में चेंज किया था तो मेरे यहाँ प्रोग्राम लिखा हुआ आ गया और यहाँ पे आपने अपना लिखना है रीज़न रीज़न लिखना है कि आप यू चेंज करवाना चाह रहे हैं ठीक है और यहाँ पे रिक्वायस्ट डेट जिस दिन अप्लाई करेंगे उस दिन की डेट आ जाएगी मैंने चौबीस अप्रैल को अप्लाई किया था ठीक है और यहाँ पे आखिरी डेट थी छब्बीस अप्रैल ठीक है तो चौबीस तारीख को मैंने अप्लाई किया था और देखें यहाँ पे लिखा होगा स्टेटस पे पेंडिंग ठीक है अभी क्योंकि ये एक्सेप्ट होगा तो इसलिए एक्सेप्टेड लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा होगा पेंडिंग और यहाँ पर आपको बोला आप अपनी पेमेंट का वॉचर अपलोड करते हैं अच्छा इसकी जो पेमेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अकाउंट्स में जाके ठीक है ये दो हज़ार फीस है कन्वर्जन की अगर मैं यहाँ पर पॉसिबल हो वॉचर दिखा सकूँ आपको तो नहीं तो मैंने मैं आपको वॉचर अच्छा दिखाता था वो आखिरी वीडियो में बनाई थी उसमें मुझे वीडियो में डीड हुई है तो उसमें था ठीक है तो दो हज़ार के इसमें लिखा होता है कि कन्वर्जन फीस यानी स्टडी प्रोग्राम चेंज फीस लिखा होता है आपके वॉचर में ठीक है तो दो हज़ार इसकी फ़ीस होती है ठीक है यानी एक स्टडी प्रोग्राम से दूसरी में चेंज करवाने के लिए आपकी दो हज़ार फीस होती है ठीक है तो आप यहाँ पेड कर देंगे और आपका वाचर जो है वो वहाँ पर शो नहीं होगा आपको यहाँ पे आना पड़ेगा अकाउंट बुक्स में अकाउंट बुक्स में आएंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे ना वाचर तो आपका वाचर ओपन हो जाएगा लिखा हुआ आएगा कि स्टडी कन्वर्जन बुक है ठीक है तो उसके दो हज़ार रुपये के दबाव बुक पे कर दिएगा इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं ठीक है दोबारा मैं वापस आता हूँ स्टडी प्रोग्राम में स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जन और ठीक है तो इस तरीके अच्छा मैं आपको दिखा दूँ कि ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है you can not change a programme last date first date programme change what after twenty six ठीक है वो क्योंकि आप यहाँ डेट खत्म हो चुके हैं इस वजह से ये टैक्स हो पा रहा है ठीक है लेकिन जब आपके पास जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से मैसेज आ रहा होगा यहाँ पर लिखा है ठीक है तो current request status pending so you can not submit study programme change require ठीक है जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है स्टेटस लिखा होगा पेंडिंग यहाँ पर लिखा होगा स्टेटस पेंडिंग ठीक है तो इसकी जो पुरानी स्क्रीन शॉट है वो देखिए उसकी मैंने स्क्रीन शॉट ले ली थी तो मैं देख सकते हैं लिखा हुआ जॉब current request status is pending so you can not submit status इसका मतलब है कि आपका रिक्वेस्ट पेंडिंग पे आप वेट कीजिए ठीक है तो आप देख सकते हैं मैंने कब अप्लाई किया था चौबीस अप्रैल को मैंने अप्लाई किया तो आज है अट्ठाईस और बारह बज चुके तो उनतीस हो चुकी है ठीक है यानी ये तीन से चार दिन मैंने चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस कम अवेश था चार दिन में लिया मैंने तीन से चार दिन लिया तो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया अच्छा मुझे नहीं पता कि तीन से चार दिन में मैंने एक्सेप्ट किया है नहीं किया क्योंकि मैंने लोगों को काफ़ी मेल सेंड की थी मैंने भी सपोर्टिव भी की काफ़ी मेल भी की क्योंकि आप लोगों को थोड़ी पता होगा आप लोगों ने मेरी आखिरी वीडियो देखे सुना बताया कि इसमें मैंने एक कोर्स छोड़ दिया मेरा तो एक्चुअली मैं टू ईयर प्रोग्राम था टू ईयर से मुझे फोर ईयर में करना था लेकिन मैंने इसमें एक बार रोक दिया तो मेरे पास नेक्स्ट सेमेस्टर में कोर्सेज़ का ऑप्शन नहीं थे तो इन लोगों को मैंने काफ़ी उम्मीद की कि आप बताएं तो क्या बात है इस पैसे महीने में जल्दी प्रोसेस चेंज करने का एक्सेप्ट कर दिया क्योंकि उन्होंने सिर्फ अभी अट्ठाईस तारीख को यानी अट्ठाईस को दोपहर में उन्होंने मेरा ऑप्शन ओपन किया और मेरे पास सिर्फ एक दिन है उनतीस को फिर ही एक्सपायर है तो मैंने काफ़ी मेल की तो नहीं दिया ठीक है तो अब हम चलते हैं तो इस तरीके से आप स्टडी प्रोग्राम में कन्वर्जन करवा सकते हैं ठीक है दो हज़ार इसकी फ़ीस हो गई और यहाँ पे आपको तीन से चार दिन में समझ हो जाएगा यहाँ पे लिखा गया यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा एक्सेप्ट ठीक है अच्छा इसकी कोई मेल नहीं आएगी आपको ना ही कोई मैसेज आएगा ठीक है यहाँ पे आके आपने इसको स्टडी प्रोग्राम में जाके स्टडी प्रोग्राम का डेटा में जाके आपने यहाँ चेक करना होगा फिर क्या लिखा हुआ है अगर यहाँ स्टडी टाइप लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब यह कि आपको ऑटोमेटिक कोर्सेज शो कर देंगे ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जाके यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ गया हूँ तो मुझे यहाँ कोर्सेज का ऑप्शन मिल गया पहले नहीं थे मेरे पास बिल्कुल ठीक है तो अब उनतीस तारीख आखिर डेट है और मुझे अब जाके उन्होंने ऑप्शन दिया है तो कोर्स सिलेक्शन का तो मैं कोर्स सेलेक्ट कर रहा हूँ ठीक है याद रहे कि मेरा टू ईयर प्रोग्राम था तो सिर्फ मुझे सी एस चार सौ एक शो हो रहा था एक कोर्सेज के लिए तो मैं पूरा एक सेमेस्टर ज्यादा नहीं करूँगा तो बेहतर यही समझा मैं प्रोग्राम चेंज कर लूँ और इनकी मैनेजमेंट इतनी माशाल्लाह से थर्ड क्लास है कि इनको मैंने काफ़ी मैसेज किए इनको मैंने काफ़ी मेल किए यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ ये पूरा मेल तो भरा हुआ मेरा ठीक काफ़ी मेल किए मैंने इन लोगों को तो उनका रिस्पॉन्स तो दो से तीन दिन बाद आता है वो कहते हैं ये सपोर्ट पर कहने री सपोर्ट वाले तो माशा से इतना टाइम लगाते हैं कि रिस्पॉन्स ही नहीं आता और आते भी तो ये कहते हैं कि आपका और अच्छा और मज़े के बाद मैंने हर चीज़ के डिपार्टमेंट बनाया है रिजल्ट के क्यूरी के लिए तो बी एस सी एस की क्वेरी के लिए सी जी पी की क्वेरी के लिए तो मतलब हर चीज़ के उन्होंने ईमेल बनाई बंदा मतलब एक सवाल भी है बंदा को पाँच जगह जाना पड़ता है कहने को तो वैसे तो अच्छा है इनका मैनेजमेंट है लेकिन अगर बात की जाए छोटे छोटे मसले के लिए तो आपको रिजल्ट का मसला तो आपने रिजल्ट को मेल करनी पड़ेगी अगर सी एस चार सौ का मसला तो आप चार सौ को मेल करनी पड़ेगी इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया हुआ है उन्होंने बाकी मुश्किल बनाया सिस्टम ठीक और अगर आप कैंपस दें तो कुछ मालूम नहीं होता सी बात वो चीज़ मैनेज नहीं कर रहे होते तो बाकी जब कोई सिस्टम कहने का भी सपोर्ट सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है ठीक है सब बना है यहाँ देख सकते हैं कितनी है इनको मेल सेंड किया है रिप्लाई में क्या आता है न्यूट्रल न्यूट्रल रिप्लाई सेंड करते हैं ठीक है कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं करता बोलते वेट कीजिए आपका स्टडी वगैरह में अभी चेंज हो जाएगा मैंने कब से इनको अप्लाई किया हुआ कि काइंडली आप पहले से मुझे बता दें कि कब तक के आप री चेकिंग का रिजल्ट अनाउंस करेंगे लेकिन उन्होंने अभी तक कोई री चेकिंग का रिजल्ट अनाउंस नहीं किया ठीक है मैं यहाँ पे आप उदाहरण दिखाऊँ स्टडी स्टूडेंट से जाके ठीक है और यहाँ से फ्लाई ऑफ हो जाएगी पेपर ठीक है तो यहाँ पर आप देखते हैं डेट प्रोसेस ठीक है ड्यू डेट क्या थी बारह तो फर्स्ट मैंने छः तारीख को अप्लाई करके देख सकते हैं या आज उनतीस होने वाली है और अभी तक ये पेड एंड प्रोसेस है ठीक है तो ये तो इनकी मैनेजमेंट है गई इनको मैंने यहाँ पर मेल दी है कि आप काइंडली बता दें क्या करना है ठीक है तो उनका कोई रिस्पॉन्स हैं काइंडली आप वेट कीजिए आपको एल एम एस पर अपडेट कर दिया जाएगा तो मैं आपको मैं मेल ढूंढ लेता हूँ क्लिक देख सकते हैं और you will be inform regarding the finalization of you check in plus we emits please check your official email I T on regular basis ठीक है तो पंद्रह से बीस दिन का लोग कहते हैं कि हम आपको रिजल्ट बताएंगे ठीक है और यहाँ आप देख सकते हैं कि क्या हाल है इनका के डी चेकिंग में वी आई मेट्स लास्ट उनतीस हो गई और आप बताएँ कि आखिरी डेट में हुई कुछ सेक्शन के जो अभी तक नहीं आया तो मुझे मजबूरन टू ईयर से फोर ईयर प्रोग्राम में चेंज करवाना पड़ा क्योंकि आखिरी डेट कोर्स सेक्शन जो उनतीस है उसके बाद यहाँ पर कोई ऑप्शन होता है कोई नेक्स्ट सेमेस्टर में सिर्फ एक ही कोर्स पढ़ना पड़ता है तो मैंने बेहतर ये समझा कि मैं स्टडी प्रोग्राम चेंज करवा दूँ क्योंकि मैंने अपनी एफर्ट पूरी की मैं कैंपस भी गया कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ठीक है तो ये तो इनकी मैनेजमेंट है तो ये तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा ठीक है तो आप चाहिए आप कोर्स सेलेक्ट कर लें और एडवाइस मेरी ये मुश्किल कोर्स सेलेक्ट करें क्योंकि लॉकडाउन की वजह से तो पॉसिबल ये है कि आपके एग्ज़ाम जो है मिड टर्म जो है वो ऑनलाइन हो मिड टर्म ऑनलाइन होगा तो आपके पास अच्छा मौका है कि आप कोर्स जितने भी मुश्किल सेलेक्ट करें मैंने भी जो है मैं अमूमन जो है हर सेमेस्टर में एक मैथ का सब्जेक्ट रखता हूँ ठीक है तो इस बार तो दो हैं तो कोशिश ये करेंगे मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट रखें ताकि आप लोगों का समस्या आराम से क्लियर हो जाए ठीक है तो ये था मैथड तो आप किस तरीके से जो है स्टडी प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं ठीक है तो और कुछ मैंने आपको इसमें एडवाइस भी दी है कि इनको रिस्पॉन्स हो तो ये लोग से रिस्पॉन्स भी नहीं करते ठीक है और एक एक चीज़ के लिए आपको वहाँ बेचते रहेंगे कि आपका ये इशू है तो आप वहाँ जाइए वहाँ जाइए तो खैर ये घुमाते रहेंगे काफ़ी आप लोग ठीक है तो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक करें कमेंट करें और दोस्तों शेयर कीजिए अल्लाह हाफ़